Yes. Pēkdienas vakars un Mr. Šamans kopā kapsulām Divām brūns krāsa pulveru veida cietām kapsulām Mistika un cits dimensijas man guļ uz plaukts Atslēg visu man tiek notiesāt bez kustības straujas Tieku lēni nomets no realitātes kraujas Iekāpauta busā un atstā savu ego pieturā Jo viņam nav vieta šajā krāsainajā tripā Zaļā kaktusula plūst manās tātās vēnās Acu melnum lielāk par mēnesi stundās vēlās Aizčāpoja ar so soļiem lēnām ieskatoties spoguli Sejas āda maina krāsu uz katru sirds bija 3D pārošas par 2D realitātes rīku Cenšos izskaidrot šo neatminamo mīklu Tas man neizdodas pagriežos un pavēros uz istablietas Maina savu lielumu un savu izskatu Viss griļojas un elpo istab man griežas Aizver acis un šamans uz augšu tiecas Vizuāli efekti iet roku rokā ar skaņas efekts Paterni tik ideāli nevar saskatīt nevien defektu Izēja no ķermeņa un viņš turpina elpot uz sava refleksa Attālinos to viņa katra dzīves minūte Ceļoju augstāk pār zvaigznēm, daru to imūnu Jūtos kā pats dievs eiforijas pārņem Sēžu kalnā, lūkojos uz cilvēkiem lējā Telepāti pārņēmusi mani visai spēcīgi Redzu ar aizvērtām acīm, tas ir rēcīgi Lasu kaķu domu patents, tas ir tiešām jocīgi Prāts spēlē spēles ar mani ļoti viltīgi Redzu ķermenis paceļ augšā un sašķīt gabalos Molekulu līmenī ar mums runājot Sastelējies atkal kopā šo ciklu noslēdzot Nezināma balss formulas mana priekšā citējot Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Nesprūst laika tilpā un atkārtoju pats sevi Kur sākat dilpā un atkārtoju pats sev Sevi pats atkārtoju un tilpā laikā ieskusties Kur sākat dilpā un atkārtoju pats sevi Rest napu jau trekā, nu apos trekā tu tik Rest napu jau trekā, nu apos trekā tu tik Rest napu jau trekā, nu apos trekā tu tik Ieskus laikat dilpā un atkārtoju pats sevi Atkārtoju, atkārtoju, atkārtoju